Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli görürmənlər. İstiqlal gündəlik xəbərlərimizi görüşünlərini qarşıladınız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınamızda qıtınlar ekranımızda olsun. Teklimakan qumluqda dərəcədən təşqiri çonqurluqda neft qaz bayqaldı. Sharq Turkistonga joylashgan Taklimakan qumligini qidirib tekshirish jarayonida 8591 metr chuqurlikda yuqori mahsulotlik nefit va tabiiy gaz zapisi байқалған. Beijing gazetining 2-maydagi xabarida bildirilishicha, Sharq Turkistonga joylashgan Taklimakan qumligidagi Shumbiya nefit tabiiy gaz rayonidagi Yanto 10-nomerli qudug'idagi qidirib tekshirish jarayonida 8591 metr chuqurlikda yuqori mahsulotlik nefit va tabiiy gaz zapisi байқалған. Dəstləbki sınaqda gündəlik təbii qaz işləpçiqiriş miqdarı 600 min kub metrdən aşıdığanlıqı mölkərlənən. Xitay Neft Ximiya Ғərbi Şimal neftliki çarlaş və tərəqqiyat tədqiqat orunun eytişcə, bu qitim bösüşü aslı qılınğan Şümbiyə 210 Yanto quduq 10-cu nömrlük Kaşılı rayondakı tuncu nöqtəlik aldın təkşürülgən quduq olub, bu sahədəki bösüş Şümbiyə neft və təbii qaz rayonu o'ttir qismidagi neft və təbii qazning umumiy jihatdan mo'lligini isbotlag'an Bildirilishicha, mazkur quduq Shayar nahisi tavalikidagi Taklimakan qumliqining ichkarisiga joylashgan bo'lib, Shendi 1 nomer Shumbiya neftlikidagi 18 neft va tabiiy gaz rayoni ichidagi 10 nomerliq tunji quduq ekan. 143 kunlik burg'ulash mashg'uloti orqali burg'ulash chuqurligi lahilangan bo'yicha 8591 metrga yetgan. Xitoy Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirgandan beri Sharq Turkistonning tabiiy boyligini uzluksiz bulang-talang qilib kelyotganidek yig'inqi yillardan beri Sharq turkistonning har xil tabiiy boyliqini zo'r kuch bilan talon qilmoqda kuzatuvchilar xitoyning Sharq turkistondan chiqqan boyliklarni faqatli xitoylarning ehtiyojini qondirishga ishlatayotganligini yerlik xalqning hech qanday manfaatga olmaganligini, Sharq turkiston xalqining nomrodliq ichida yashayotganligini Sharq turkistonda izchil davomlashtirayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatiga masalda bulang talon qilishni kuchaytirayotganligini bildirishmoqda BDT Taliban hukumatining diplomatik faaliyetlerine ruxsat kıldı. BDT Afg'oniston Islom Emirliki tashqi ishlar ministeri Emirhan Muttaqining Pakistan'a berib, Pakistan va Xitoy tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishishiga ruxsat Amerika avazının 2 maydagi xabarida bildirilishicha, BDT Xavfsizlik kengashi Taliban hukumatining tashqi ishlar ministri Amirxan Muttaqiga uzundan buyon Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Xavfsizlik kengashi tomonidan sayohat cheklamasi, mol-mulklarni to'g'nitish va qurol-yaroq embargosi yo'l qo'ygan bo'lib, nۆۋەتتە 15 kishilik bexatarlik kengashining taliban jazo komitetiga avatilgan maktubga asoslanғанда pokistonning bdtda turishliq vakillar umiki amirxon muttaqiyga ijro qilinayotgan jazoni kechirim qilishni talab qilgan buning bilan u 6 maydan 9 maygacha chegaradan chiqib pokiston va xitoy tashqi ishlar ministrlari bilan ko'rishishga ruxsat qilingan maktubda mazkur uch taraf ministrlarining nimalarni muzokara qiladiganligi tilga ilinmagan Әмма Әмірхан Мұттақиның сәпірге мұнасыбәтлік барлық чықымларыны Пакистан өз үстіге алыдығалықы отырғы қойылған. Бейхатерлік кеңеші комитеті алдыңғы айда Әмірхан Мұттақиның Өзбекистанға беріп, qo'shni afg'onistondan kelgan tashqi ishlar ministrlarining tinchlik bexatarlik va muqimlik qatorliq jiddiy masalalarni muzokara qilish yig'iniga qatnashishiga yo'l qo'ygan edi bildirilishicha bdtning bosh kotibi antonio guterres dushanba kuni dohada afg'oniston to'g'risida ikki kunlik yig'in boshlagan Hər qaysı dövlətlər vəkilləri yığında xalqara cəmiyyət Taliban bilan söhbət ötküzüb, qandaq ortaq tunuş hasil qilish məsələsini müzakirə qılğan. Məzkur müzakirə yığınığa Xitay, Fransiya, Germaniya, Hindistan, Hindoneziya, İran, Yaponiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Norvegiya, Pokiston, Qatar, Rossiya, Saudiya Arabiston, Tacikistan, Türkiyə, Türkmənistan, Ərəb Birləşmə Xəlifəliki, Angliya, Amerika, Özbekistan, Avropa İttifaqı və İslam Həmkarlıq Təşkilatı qatarlıq dövlət və təşkilatlar iştirak qılğan. Amma Taliban hökuməti vəkilləri yığınğa təklif qılınmağan. Ma'lum bo'lishicha, Amerika Afg'oniston Taliban hukumatini e'tirof qilish masalasini muzokara qilishni rad qilgan. Ismini oshkorlashni xohlamagan bir Amerika amaldori yaqinda Amerika ovoz radiosiga bu uchrashuvning maqsadi hargizmi Taliban hukumatini e'tirof qilish masalasini muzokara qilish emas. Yig'inda Taliban hukumatini e'tirof qilish to'g'risidagi har qanday mulohiza qabul qilinmaydi degan. Majburiy amgakka chetilgan Xitoy shirkati Sheinni tekshirish talab qilindi. Amerika parlament a'zolari Uyg'ur majburiy amgakiga chetilgan Xitoyning tordu parki setish shirkati Sheinni tekshirishni talab qildi. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xəbirdə bildirilişə, Xitoyning tordu moda kiyim kechaklarini parki seti shirkati şeyin peyini tüncü oshkora tarqatishni o'ylashgan bir paytda Amerika parlamenti a'zolari aksiya nazorat qilib boshqarish tarmoqlarini Sheinning majburiy amgak kuchini ishlatmaydiganligini ispatlaşın talab qilgan. xabarda qayd qilinishicha amerika Avam palatasining 20 dan ortiq parlament a'zosi majburiy amgak haqidagi dokumentni naql keltirib amerika aksiya savdo komitet boshlig'ini harakatga kelishga chaqirgan hamda uningdan tez sur'atda kengayayotgan xitoy e'tibor kiyim kechak shirkitining Sharq turkistonda majburiy amgak bilan ishlab chiqarilgan paxtani ishlatganlik ahvolini tekshirishni talab qilgan parlament a'zolari 1 may aksiya nazorat qilib boshqarish organining boshlig'iga avatgan maktubida shein shiddat bilan mablag' to'plab yil oxirigacha dastlabki oshkora tarqatishni planlamoqda biz sizdan belgilama chiqarib sheinning amerikada tizimga oldirish uyg'ur majburiy amgak mahsulotini ishlatmaganligini dalillashga majburlashingizni so'raymiz deyilgan bildirilishicha Sheyinning bayonotchisi bu haqda e'lon qilgan bayonotida shirkatning Sharq turkistonda ta'minlovchilari yo'qligini shirkat mahsulotlari majburiy amgakka chetilmaydiganligini aytgan u yana biz ta'minlash zanjirimizdagi aniqlikka astoydil muomila qilamiz biz kishilik huquqqa hurmat qilamiz biz tijorat qilayotgan har qanday bozorning qonuniga rioya qilamiz degan danlıq kompyuter injineri süni idraknin xadiridin hushyar bolishqa chaqirdi. Amerika taratqudiri süni idraknin atisi dap atalavatqan kompyuter injineri Geoffrey Hintonnin sun'iy idrokning xatrini o'ttirg'a qo'yish uchun googledagi xizmatidan iste'fo berganligini xabar qildi turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha xinton nyu york vaqt kesining savollariga javob berib sun'iy idrok sohasida qo'lga keltirilgan ilgirlashlarning jamiyat va insoniyatga chuqur xatarlar elib keldiganligini o'ttirg'a qo'ydi buningdan 5 yil ilgirgi chog' bilan bugunni selishtirishni talab qilgan xinton bu tarixni elib kelgusiga qaratib kengaytinglar bu bakli qo'rqinchliq dedi pishqadam injener Xinton pan texnika magnatlari o'tirisidagi raqobatning shirkatlarni yangi sun'iy aql texnikasini xatarlik sur'atda taraqqiy qildirishga, ishlarda xatarga tavakkul qilishga va xato uchur tarqatishga yuzlandirganligini o'tirg'i qo'yib, nachar kuchlarning sun'iy aqlni nachar ishlarga ishiltishining oldini qandoq ala oladiganliklarini tasavvur qilish qiyin dedi. 2022 yili Google va sun'iy idrok paranglashish supisi ChatGPTni tadqiq qilib chiqqan OpenAI shirkati ilgirkiga qaraganda texmo ko'p sonliq ma'lumot ishiltadigan sistemalarni barpo qilishga boshlagan edi. Amerika Rossiyaning yaqinqi talofatlariga aloqador sonliq ma'lumotlarni e'lon qildi. Rusiya Ukraina armiyalarining dekabr oyidan buyongi urushlarda 20 mingdan ortiq Rusiya askarining hayotidan ayrilganligi ilgari сүрілді. Türkiye Avaz Радиосы қабірді bildirilişe Amerika Devlet Bihaterlik Kengişi'nin stratejilik alaka maslaştırıcısı Джон Керби күнділік мұқпырларыны күтіп елі сөз қылып, біз топлыған істихбарат вә башқы мәліматларға асасын, русларның бұян 100 мың адамының талапетке ұшырғалықыны мөлкерлаватымыз, деді. va bularning 80 mingining yaralanganlar 20 mingining hayotidan ayrilganlar ekanligini ilgari surdi. Kerbir Rossiya armiyasi sepida urush qilib o'tib o'lgan mazkur 20 ming kishining taxminan yarmining Rossiyaning har qaysi joylaridagi turmalarda yotgan sobiq jinoyatchilardan tarkib topgan Wagner yollanma jangchilari ekanligini aytdi. kerber rossiyaning Donbas rayonida elib berayotgan yaqinqi bir oydan buyongi hujum qilish harakatlarining asosan mag'lub bo'lganligini tilga ilib rossiyaning talofatlari to'g'risidagi uchurlarning amerika istixborot organiga tava ekanligini askartgan mu ammo ukraina tarafining talofatlari to'g'risida ma'lumot bermadi kerbi ukraina mudofiasining yanada kuchlik ekanligini va uning rossiyani kichikkina g'alibini qo'lga keltirish uchun g'oyat zo'r boyliqlarni sarf qilishga majburlaganligini qayd qildi Xulusi Aqar mudofaa sohasida tashlangan har bir qadam Turkiyaning kuchiga simvollik qiladi dedi. Turkiya Davlat mudofaa ministri Xulusi Aqar mudofaa va bexatarlik sohasida tashlangan har bir qadam xalqaro sahnadagi muhim aktyorga aylangan Turkiyaning kuchiga simvollik qilmoqda dedi. turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha ministr aqar qaysariyadagi 13 aviatsiya transporti asosiy bazasi qo'mondonlik shtabida o'tkazilgan o'zgartish kirgizilgan 4 a 400 m tipli aeroplanni turkiya havo armiyasiga topshirib berish marosimida so'z qilib o'zgartish kirgizish kelishimining 2019 yili oktyabrda imzolanganligini kelishim doirasida o'zgartish kirgizish asosida qayta yasalgan 3 aeroplanning havo armiyasi qo'mondonlik shtabiga topshirib berilganligini bugun bo'lsa 4 aeroplanning topshirib berilganligini bildirdi Ministr Aqar yardım faaliyetlari, tarqaqlashtirish harakatlari, harbiy harakatlar xodimlarini va materiallarni yotkash qatorliq keng doirada ishlatiladigan A-400M tiplik aeroplanlarning 6 fevraldagi yer devreshlarida zo'r rol o'ynaganligini ta'kidladi va so'zini davomlashtirib, mudofaa va bexatarlik sahası tashlangan har bir qadam xalqaro sahnedeki muhim aktyorga aylangan Turkiyaning kuchiga simovollik qilmoqda deganlarni qayd qildi. Erdoğan yığınkı 40 kundan buyon yo'l qo'yilgan türlerinin sin ko'rinishlarini o'rtoqlashdi. Turkiya prezidenti Rajab Tayyib Erdo'g'an ijtimoiy taratqudagi adresida saylov masofasi boshlangan 40 kun ichida yo'l qo'yilgan turlarning sin alg'usini ham baharladi. Turkiya Ovoz radiosi xabarida bildirilishicha, prezident Erdo'g'anning istiqbolning 100 yilni tunishtirish programmasida kiygan uchquchi kiyim bilan mengayotgan ko'rinishi bilan boshlangan sin ko'rinishidagi uchquchsiz havo apparati NK-3 milliy kurashchi ayroplan Qag'an va Atak nomli tikuchar ayroplanning ko'rinishlari kishilarning diqqatini qo'zg'adi. Sin ko'rinishida Yerdivrash rayonidagi uli selingan uylardan tartib TJG Anadolu namliq to'shug'ichi paraxodning Turkiya armiyasiga topshirilishigacha Qora dengiz tabiiy gazining ishiltishga boshlanishidan tartib tog avtomobillargacha bo'lgan ro'yobga chiqarilgan turlarga o'rin berildi. Hurmatli ko'rmalarimiz, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Atiki programmada ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi